ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රී සිට බස් ගාස්තු සංශෝධනය කර තිබෙනවා. ඉන්ධන මිල සංශෝධනයත් සමග රුපියල් 34ක් පැවති අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 30ක් දක්වා අඩු කර තිබුණා. ඉන්ධන මිල ගණන් පහත දැමීමත් සමග බස් ගාස්තුව 12.09කින් පහළ දැමීමටයි ජාතික ගමනාගමන කොමිසම කටයුතු කළේ. ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය නිලන් මිරන්ඩා පැවසුවේ අඩු කළ බස් ගාස්තු ක්‍රියාත්මක වන්නේ දැයි සොයා බැලීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි. මේ ගාස්තුවෙන් පිට වැඩිපුර ගාස්තු අය කිරීමක් කරනවා නම් 19.55 පගේ ශනික ඇමතුමන්ගේ පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මකයි මහජනතාවට ඒ සඳහා පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. එසේම ත්‍රිරොත රථ, පාසල් වෑන් රථ සහ කාර්යාල ප්‍රවාහන රථවල ගාස්තු නියාමනය කිරීමට ජාතික ගමනාගමන කොමිසමට නීත්‍යානුකූල බලයක් තවමත් නැති බව ආචාර්ය නිලන් මිරැන්ඩා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා. දැනට තියෙන නීති රාමුව තුළ අපිට ත්‍රිවිල් රථ, පාසල් වෑන් රථ, කාර්යාල ප්‍රවාහන රථ නියාමනයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඉදිරියේදී අපි දැන් 50 සංශෝධනයකට යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ අවසාන අධ්‍යයනයේ තියෙන්නේ මේක නීති කිටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ ෆයිනල් ඩ්‍රාෆ්ට් එක හදලා තියෙන්නේ. එතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තව කාරණා කීපයකට අමතරව ත්‍රිවිල් රතයි පාසල් ලැබුම් ප්‍රවාහන කරන වෑන් රථ සහ කාර්යල් ප්‍රවාහන සේවාවන් නියාමයට ලක් කරන්න. ඉන් අනතුරුව එය 50 සංශෝධනය ඒ වුණාට පස්සේ කාරණා ඇතුළත් එතකොට අපිට නීත්‍ය අනුකූල බලයක් එනවා මේ අංශ තුනත් මේ නියාමනය කරන්න. එතකොට අපි ගාස්තු තීරණය කරන්නේ ජාති ගමනාගමන කොමිස් සභාව. ඒ ඒ අවස්ථාවේදී අපිට එහෙම නීතිමය හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී නැහැ. මේ අතර දකුණු ආසියාවේ අඩුම ඩීසල් මිල ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බව රාජ්‍ය මධ්‍ය ඩීවී චානක පවසනවා. අනෙක් රටවලට සාපේක්ෂව මෙරට ඩීසල් මිල පෙන්වා දෙමින් රාජ්‍ය මධ්‍ය ඩීවී චානක මේ බව ප්‍රකාශ කළා.